妈妈虫钻出被窝，噔噔噔噔噔噔噔噔。Good morning，我们这一期的 Show 又来了。大头，大头，大头。今天来看一下我们的搭配吧。首先，惯按惯例来是头发，今天头发是扎了一个高马尾。 然后后面就是做了一些卷，有一点霹雳， <laughs> 有点炸，没想到是这样的效果。没想到，没想到，以为是那种能稍微显着显着头发厚一点的。嗯，有点霹雳， <laughs> 还是有点霹雳。过一会儿可能就好了。然后呢，扎了一个这个黑色的，也是很复古。最近你们提的最多的我们的服装主题就是复古两个字。带了一个黑色的发套，这个叫发圈儿，天鹅绒吗？ 这个发型是不是很可爱呢？可爱到爆炸了吧？对。 <laughs> 然后这个今天这个我们的刘海呀，就也是做了一个小卷呐， <laughs> 一会儿肯定会开掉的，所以就忽视它吧。然后看一下今天的裙子，你是个连衣裙。今天穿的也是连衣裙，然后是红色的。哎，我头低结有点歪。嗯。 <laughs> 然后是这样子的，一个红色的连衣裙。 然后还是泡泡袖，为什么我们最近有点迷上那个泡泡袖了吗？ <laughs> 感觉最近的衣服都是这个类型的。对呀。 <laughs> 然后这边有松紧带，有一点紧， <laughs> 还好了，就是有点，愿意它愿意往上。嗯，好，这样就好了。然后一个格子的蝴蝶结，卡哇伊的你。然后这个衣服的是一个海军风，给大家转过去对，是一个海军的感觉。 然后这个闪电包， <laughs> 大家 <laughs> 应该也是有很多眼熟的，因为这个包也确实拎了好多年了，背了好多年了，就是很结实的嘛，对吧？结实。然后因为今天出门要带的东西多，所以就今天准备了一块，装东西很多吧？对。然后搭配起来还还好啦，都是这种鬼马风的，所以呢，这个黑白色带闪电的包包也是没关系的，OK。 嗯，又到了鞋子环节。这个袜子还是这个笑脸的，因为今天早上出门有一点着急，所以呢，就直接找了一双袜子就穿上了。所以这个可以又见面了，笑脸 smile。然后穿了一双呃棕色的小皮鞋，搭配这个衣服，还可以吧？好了，不要嘚瑟了，怎么这么嘚瑟？ 所以我们要磨磨蹭蹭出门啦，噔噔噔噔。